Salutations, ici Beniroff et euh, aujourd'hui euh, vidéo de l'imprévu <laughs> parce que alors au moment où vous verrez cette vidéo ce sera hier mais pour moi c'est aujourd'hui car euh, je pouvais pas tourner le jour J voilà alors Nintendo ont tout juste annoncé la vague 2 du booster course pass pour Mario Kart 8 Deluxe et d'un côté je suis content et d'un côté j'ai l'impression qu'on m'a un petit peu craché dessus je vous expliquerai pourquoi plus tard donc euh, on va d'abord la regarder parce que bon, je l'ai déjà vu, hein, je pas, vais pas faire genre, mais on va regarder car il y a 2-3 trucs importants à, noter, déjà d'une. Et euh, ensuite on fera une rapide comparaison avec ma prédiction et vous allez voir que je me suis fait complètement <laughs> défoncer. <laughs> mais vraiment. Et euh, ensuite j'ai deux 2 trois autres trucs. De, deux, trois autres trucs, oh là Parce que la flemme de faire du montage, donc c'est une vidéo one shot. Hein. Allez du coup, ben, on se fait ça. The Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC. Évidemment. <laughs> Il y a cette chose-là, là. Toi, là. Toi, là. <laughs> je te vois et <laughs> je te déteste profondément. Attendez, parce que... Attends, je, vais laisser le clip. Du coup, premier circuit qu'on nous montre. Le fameux circuit Cornel Glass. Voilà, comme elle a dit. Et euh, en gros, avant de le sortir sur tour, ils nous le sortent à nous avant. Et, euh <laughs> et autre truc, le circuit est en antigravité. Ah, il ah, y, un, y, a, là, y a un message. Sky Sunday will euh, be added to Mario Kart Tour euh, later. Donc euh, ça ajoutera Mario Kart Tour plus tard. Mais le circuit est en antigravité. Déjà, ça... alors c'est pas du tout nécessaire, mais il faut le noter. Parce que tout le monde disait, ouais, dans la première vague, il n'y avait pas d'antigravité, alors qu'il y aurait pu, nanana, il n'y aura pas d'antigravité dans le DLC, nanana. Il y a de l'antigravité, ok Il y a ça. Ensuite, bon, le circuit est beau, il a l'air classe et tout. Franchement, euh, sympa. Alors, là, c'est donc le circuit de 64. Alors, moi, je crois que j'avais mis euh, Wario euh, Stadium de 64 et ce sera Calamari Desert et ça se voit surtout sur circuit mais rien regardez bien les textures sont beaucoup beaucoup plus travaillées que la première vague. La première vague, tout le monde s'était plaint que c'était juste des couleurs, qu'il n'y avait pas de texture et tout, ce qui était un peu vrai. Et euh, bon, moi, ça me dérangeait pas, hein, parce que je l'avais déjà dit, j'aime bien en soi. Mais euh, euh, il est possible que du coup, le retard de cette vague soit dû au fait qu'il y a beaucoup plus de. Enfin, c'est beaucoup plus de travail Il y a toujours le style un peu cartoony, hein, quand on regarde les montagnes et tout, ça, ça se voit, ça se reconnaît. Et. Oh, on passe direct à la suite. magnifique. <laughs> Du coup, ce sera Mario Circuit 3 euh, et pas le numéro 1. Étonnamment, je, m'attendais vraiment au 1. Oui, Mushroom Gorge, évidemment, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il sorte aussitôt, mais franchement, pourquoi pas. Le circuit est magnifique. J'adore vraiment les, montagnes et tout, je trouve trop, trop, trop, trop beau. Donc, euh, franchement, nickel, euh, rien, rien à dire. Un classique, évidemment. On voit ici qu'ils prennent un peu de la variante de Mario Kart 7 et sur mon tour, je sais pas. Parce que le champignon bleu, c'est un glider. Donc ça, peut être intéressant. Sydney Sprint, et là, il y a des trucs. Vous regardez bien le, sens dans lequel viennent les cartes. D'accord Ils viennent, ils sortent du truc là, ok On voit la tête de Luigi et tout, ok On est d'accord. On va continuer, ok et là, et là, ils rentrent dans le truc, d'accord <laughs> Donc, il y a deux possibilités. Soit la, première, la moins probable, c'est que il nous ajoute un, mode en, reverse, <laughs> et ce serait beaucoup trop bien. Soit, euh, de, deuxième possibilité qui est la plus probable, c'est que, comme euh, promenade à, Paris, euh, le troisième tour ou le premier tour se fera dans le sens inverse. Donc c'est une des deux possibilités, voilà, mais ça, ça va être intéressant. Franchement, j'ai hâte de jouer à ce circuit. Mais c'est pas le mieux, parce que là, du coup, Waluigi Lui, je l'ai eu juste aussi Donc c'est Waluigi Pinball. C'était très prévisible, on va pas se, mentir. Hein. Alors c'est pas un nouveau remix de la musique, malheureusement. Mais euh, et, sérieusement, j'ai vu euh, plusieurs vidéos de... je vais laisser le son. J'ai vu plusieurs vidéos de, mode, de circuit modé, et j'ai vraiment l'impression de regarder une vidéo du circuit modé, mais avec de meilleures textures. Lui, lui, par contre, personne ne l'attendait, personne ne le voulait, et il est magnifique. C'est un circuit de GBA, et euh, comme avec euh, Sky Garden euh, dans la première vague, Nintendo, ils aiment bien remanier un peu les circuits de GBA, et franchement, ce circuit est magnifique. Et <laughs> j'ai beau aimer le, flipper Waluigi que, comme, comme jamais, très sincèrement, je suis beaucoup plus hype pour ce circuit car j'adore la neige. Et euh, le, circuit est juste trop beau, il y a un petit ponton en neige et tout, il y a des pingouins. Il y a, plusieurs sauts et... Euh, oh franchement j'ai trop hâte de jouer à ce circuit. Et je serai pas là parce que vous allez voir la date de sortie et je suis en vacances, j'en parlerai après. Euh, New York par contre, ça c'est ma grosse déception. Pourquoi il est pas dans la Moon Cup Expliquez-moi. Donkey Kong il est juste là. Alors pourquoi il est pas dans la Moon Cup Il faut qu'on m'explique. <laughs> ça, ça me saoule. Je comprends pas qu'est-ce qu'il fait ici. Ça, ça m'a été ma première réaction. Ça m'a énervé. Bon, pourquoi pas C'était le premier circuit qui existait dans Tours, alors pourquoi pas Et voilà. Le 4 août, ok C'est la semaine prochaine, d'accord Et je serai pas là pour y jouer. <laughs> J'en ai marre. Oh, Oui, bon, voilà, donc on s'en fiche. Donc, ok. Donc, truc important à noter. Le circuit euh, Cornet de Glace qui sort sur 8 avant Tours. L'antigravité sur le circuit cornet de glace, mais j'ai regardé et ça semble être comme les circuits F0, c'est full antigrave. C'était pas du tout nécessaire, mais je pense c'est vu que les, fans s'étaient plaints que, que dans la première vague il n'y avait pas d'antigravité, je pense qu'ils ont juste mis ça comme ça. Euh, gorge, euh, peut-être mode reverse, mais j'y crois pas du tout. Euh, et, et c'est à peu près tout. Et du coup, les textures beaucoup plus belles que, que, dans la première vague. Regardez, si vous regardez bien, on voit les légères variations dans l'espèce de terre, de sable. Et euh, les blocs colorés aussi qui sont super cool. J'adore ça. <laughs> Improve graphique. Alors ce qu'on sait pas par contre, c'est est-ce que cette euh, amélioration graphique va, ça, va affecter la première vague. Lorsqu'on regarde l'image promotionnelle, alors attendez, là, c'est toujours l'ancienne, donc j'ai pas l'impression, mais c'est pas impossible qu'on ait une petite surprise et que les circuits aient de, des textures et tout. Maintenant, du coup, on va faire euh, comparaison avec euh, ma, propre euh, prédiction. Du coup, moi j'avais dit Los Angeles Labs, donc c'est mort. SNES Mario Circuit One, c'est mort, on a eu le 3. World Stadium, que dalle. Waluigi Pinball, au même emplacement du coup. Parce que oui, attendez, il faut que je vous ai même pas. voilà, comme ça sont organisés. Hein. Waluigi Pinball à la fin de la Turnip Cup. Et ici, Sydney Sprint en, au début de la Propeller Cup. Donc, on a juste. Et tout le reste, on a faux. Maintenant, le truc, du coup, <laughs> c'est que comme je l'avais dit, je m'étais inspiré, enfin, je m'étais inspiré. J'avais pris tous les leaks que j'avais pu trouver pour m'aider et tout. Sauf que du coup, là, il y a un problème. Ici, j'avais mis un circuit de 3DS, ok Maintenant, si. Euh, si j'ai mis un circuit 3D ici, c'est parce que, comme je l'avais expliqué dans les vidéos, il y a certains emplacements, dans certaines coupes euh, par, par moment, à droite à gauche, qui euh, n'étaient pas pris. En fait, il n'y avait pas de de, de, de, console indiquée, en fait. Ok Et c'était le cas de cet emplacement. Maintenant, moi, ce qui... C'est pas ce qui m'inquiète, mais ce que je trouvais extrêmement bizarre, c'est que je pensais que ces emplacements voulaient juste dire qu'ils n'avaient pas mis, mais que ça pouvait être n'importe quel type de circuit. Sauf que, du coup, maintenant, mon, problème là-dedans, c'est que ici, donc c'était censé être. Alors attendez, je suis, je suis bête. Je vais juste vous, vous rafficher la vidéo car je l'ai ici. Donc regardez, c'est une vidéo de Dennis Hill. Donc euh, qui montre euh, tous les emplacements, alors on s'en fiche ça. Regardez, non, justement. Ninja Hideaway, qui vient de Tours, n'a pas le petit truc ici, avec marqué Mario Kart Tour. Parce que ce n'est pas un circuit de ville de tour D'accord C'est un circuit de tour mais c'est pas un circuit de ville. Et ici, on n'a rien non plus. Et encore une fois, deux coupes par deux coupes. Hein on a eu le deuxième coupe, pas de circuit à la fin. Deuxième coupe ici, pas de circuit à la fin. On n'a pas le truc de tour Et encore une fois, c'est un circuit qui, bon, du coup, qui n'est pas originaire de Mario Tour, mais qui devrait l'être, ok alors maintenant, moi, ce qui, qui me, ce qui m'était venu en tête il y a quelques jours, c'est et si ces, circuits, enfin si le fait que Ninja Hideaway euh, il, il est pas ça, ce soit pas parce que peut-être les circuits étaient prévus pour le Mario Kart 9 euh, ou 10, mais qu'ils aient été portés sur tour, voyant le succès de Mario Kart 8. Parce que clairement, le, le, DLC Booster Course Pass, ça fait un bout de temps qu'ils l'ont prévu, ne hein, faut pas rigoler. Minimum un an, voire deux. ans. Hein. Ça, c'est à peu près sûr. Du coup, maintenant, si on part du principe que ça, ça va être que des circuits là où il n'y a rien, c'est que des circuits de tour qui ne sont pas des circuits de ville. Ça veut dire que ici, on en a un. Ici, on a le deuxième, donc le, circuit cornet de glace, on est d'accord, juste ici. Ici, ça veut dire qu'il nous faut un autre circuit de tour. Alors, ça pourrait être je, ce que je pense réadapter ma prédiction et refaire peut-être une autre vidéo dessus je m'attends à Mary Mountain. C'était le... Tac, tac, tac, tac. C'était celui-là, Tour Mary Mountain, que j'ai mis dans l'Acorn Cup. Donc il pourrait être ici, même si ce n'est pas... Euh, zut. Même si c'est pas une fin de coupe. Étant donné qu'ici on aura la 3DS Rainbow Road, c'est sûr à 100%, euh, c'est pas impossible. Donc on a ça. Ensuite ici du coup, ça veut dire qu'il nous en faudrait encore un de tour. Donc ça nous fait... Euh, bah du coup, donc non, là on a dit Mary Mountain. Donc un déjà ici. Ici. <laughs> Alors non, ça on y revient après parce que du coup c'est l'autre... Euh, <laughs> c'est la boomerang cup qui, qui, casse tout et qui cause des problèmes. Attendez. Donc ici également la... Oh punaise, oh, j'ai mal à la tête. Oh non. Ici ça voudrait dire qu'il en faut une, encore une fois. Sachant que du coup, à ces deux emplacements, je rappelle, j'avais mis euh, N64, euh, Koopa Troopa Beach et oui, Koopa Cape. Tiens, deux circuits de Koopa d'ailleurs, je vais pas faire attention. Euh, donc ça veut dire qu'on aurait ça. Ça nous fait deux. Ici, il en faudrait deux autres. Ok. Soit. Et je crois que la Spany Cup. Ah non, la Spanish Cup, il y en a un. Et en plus, ça remplace DS Archive Fortress que, que j'avais mis. On prévoit qu'il y ait ça toujours, d'accord donc, ce que ça veut dire, c'est que si jamais la, comme j'aime l'appeler en anglais, la empty slot théorie est correcte, ça veut dire que tout là où il n'y a pas de truc de tour, ça va être des circuits de tour qui ne sont pas inspirés d'une ville. Et ça veut dire qu'ils nous en font encore 1, 2, 3, 4, c'est de là on saute, 5, et potentiellement, non du coup, 5, et avec Mary Mountain, on est 6. Ok 7, 8, avec euh, ces, deux zigotos ici, ok Avec euh, Ninja Hideaway et le, circuit cornet de glace, ok Donc ça déjà c'est c'est un gros problème parce que ça veut dire que d'ici la fin de l'année il va y avoir beaucoup plus de courses de tour et pas forcément des courses de ville, ok Maintenant l'autre gros problème c'est que si jamais l'empty slot euh, théorie est correct, alors qu'on m'explique qu'est-ce que c'est que ces immondices, d'accord <laughs> je sais pas quoi dire ici. Ça veut dire quoi Qu'il va y avoir euh, va y avoir un circuit de ville à la fin d'une coupe je... je... comprends pas. Et le fait qu'il y en ait deux de suite, ça, ça me tue. Déjà, lorsque j'avais fait ma prédiction, ça m'avait fumé. <laughs> Mais là. Donc, euh, ouais, je sais vraiment pas quoi dire. Là, sur le coup. Alors après, je m'enflamme peut-être pour rien et c'est juste parce que ils n'avaient pas encore complété le truc. C'est pour ça que je préfère ne pas m'avancer pour l'instant. Mais euh, lorsque la mise à jour euh, sortira le, 4 août et que les data miners y fouilleront et tout, je chercherai pour voir si on, a du nouveau là-dessus. Et le fait est que si du coup mon explication tient la route, ça veut dire qu'on a encore 6 circuits de tours à venir qui ne, qui ne sont pas d'une ville du monde réel. Et euh, oui, d'ailleurs, il y a eu 2-3 jours après que j'ai sorti la vidéo prédiction, il y a eu un autre euh, circuit de tour euh, d'une ville qui a été annoncé. C'était sur Bangkok, je crois, Bangkok Rush, un truc comme ça. Donc ça veut dire qu'il nous manquerait un circuit de, de, ville et deux ici. D'accord Pour l'instant, je ne dis rien. Je, enfin, si, j'ai parlé du coup, mais je ne m'avance pas plus pour l'instant je vais attendre euh, la sortie des leaks et tout de la mise à jour pour, euh, pour voir si ça nécessite que je refasse une vidéo dessus ou pas. Et si c'est le cas, ben, je referai une vidéo et j'en profiterai pour euh, mettre à jour ma prédiction bon, Ben là, du coup, il <laughs> n'y <laughs> a, plus rien qui tient la route. Donc, ouais, je, je verrai je verrai comment que ça se passe. J'attends la sortie de la mage et voilà. Euh, un dernier truc, euh, la prochaine vidéo sort le 2 août. Euh, et du coup, donc je vous donne pas le sujet de la vidéo parce que c'est pas une vidéo importante, c'est une vidéo très courte, mais une vidéo qui me tenait à cœur. Si, si, vous arrivez à deviner dans les commentaires quel type de vidéo ce sera, ben GG. du coup, oui, donc dans cette vidéo, je faisais allusion à une vidéo qui sortirait pendant la deuxième ou troisième semaine d'août, mais du coup, ben, rappelez-vous d'ignorer ce passage, parce que bah, du coup, c'est la vidéo en question est des ancêtres sur une potentielle hypothèse d'un Mario Kart euh, direct qui, pour les 30 ans de Mario Kart, car euh, le mois d'août c'est les 30 ans de Mario Kart, et bon, bah <laughs> du coup, c'est un peu mort, je pense. À moins que Nintendo nous fasse une surprise, je pense que le direct pour l'anniversaire et les personnages en plus, je les ai dans le fessier, donc euh, ouais, voilà. Donc, euh, personnellement, qu'est-ce que j'en pense du DLC quand même, faut que je le dise. Euh, franchement, une très très grosse surprise. Les circuits sont magnifiques, j'adore. Euh, le, circuit de glace, j'ai beaucoup trop besoin d'y jouer. Sérieusement, Snowland, je... <laughs> quand je rentre de vacances, <laughs> je vais le tryhard de ce circuit parce que je l'aime beaucoup trop, sans même y avoir joué. Waluigi Pinball, le classique. Toi, je sais pas trop qu'est-ce que j'en pense. Toi, trop la classe. Toi, t'aurais dû être ici. <laughs> toi, cool. Toi, toi, très cool. Et toi, tu n'as aucun sens, mais je t'accepte quand même et je t'aime bien. Voilà, donc euh, <laughs> j'ai plus grand chose à dire. Euh, voilà, donc euh, je reviendrai vite avec du nouveau. Le 2 août pour une vidéo autre. Et peut-être la deuxième semaine avec du nouveau concernant Mario Kart. Voilà. Donc bref, c'était Binirof. J'en ai marre de la vie et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Ciao